ඇතට මුදේ නැගිට ගමන් ඉස්සල්ලම කරන එක මොකක්ද ෆෝන් එක අතට ගන්න කරනේ නැගිට ගමන් ඉස්සල්ලාම කරන එක ෆෝන් එක ෆෝන් එක හැමෝම හොයන්න ෆෝන් එක ඇයි හිනා වෙන්න නෑ මුකුත් නෑ බබා නැන හිනාවෙන්න දයාගන්න ඕන්නෑන අපි කියනේවට වැදගත් දෙයක් කිව් ගමන් හිනාවෙන තමයි දන්න ඔච්චර තමයි දන්නවා හිතන් හිතන් ඉන්න එහෙමනම් කමන්න හිතන් ඉන්න කියන්න ෆෝන් එක හොයාගන්න කලින් සරමෝයා ගන්න බෑ <laughs> හිනාවෙන්ට දේවල් නෙමේවා මොකොම කවද හිනාවනේ ඔයා හිනාවනේ මෙත සාමාන්‍ය දේවල් ඒව මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙන සිතියන කරන සාමාන්‍ය මේ මහලුකොට මේ හිනාව විවිධම් කරන්නවත් මම මේ නරක දෙයක් කිව්වවත් නෙමේ නෑ ඇත්තටම කල්පනා කරා ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් ඒවා අපිට